Oh, si, si, si. ya de sala leche Me cago en leche Bueno. Bueno. Esas galletas son muy buenas. Suerte que hoy no me he equivocado y no he cogido la tarjeta del bus. ¿Del bus? Ese no era amigo del, del Aznar. Bueno, que no es amigo del Aznar, también es amigo mío.